إعانة الشباب على الزواج ينبغي أن تكون هناك مؤسسات تدفع المهر وهناك إعانات للشباب على الزواج والتشجيع على هذا الأمر لكل من يتزوج بل لكل من يعدد